1なるあっ に光る見たこともない不思議な景色 Big. ありがとうございました、えー、仙台市から来ていただいております亀井の皆さんでございました